Selamünaleyküm herkese. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir video ile yine sizlerin karşısındayım. Ee, umarım sizlerin yine faydalı olabilecek bir video olur. Ee, daha önce yapılmış videolar var ama bu kadar detaylı anlatılan videolar yok. O yüzden sizlere bu çekimi gerçekleştireceğim. Ee, video başlığından da gördüğünüz gibi arkadaşlar... E kartal göz e, yani dikiz aynası e, altına aydınlatma yapacağız. LED montajını yapacağız. Kartal göz diye geçiyor bu ürün. E, ilk olarak dikiz aynamızın sökülmesine bakacağız. Nasıl sökülüyor? onlarla başlayıp ondan sonra kartal göz montajı yerini belirleyip yuvasını açıp elektrik hattını e, içeriden alarak e, araç içerisine getirerek bağlantılarını tamamlayıp işlemi biteceğiz. E, şimdiden iyi seyirler. Umarım bu video sizler için faydalı olmuş olur. E, emeğe karşılık olarak bir saniyenizi ayırarak videoya beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar aynayı sökerken ısı uyguladık. E, elinizde saç kurutma makinesiyle de olabilir. Isıyı aynanın etrafına komple uyguladık ama yapışkan kısmı e, genelde orta kısımda oluyor. E, zorladı bayağı bizi. E, iki tane vantuz kullandık çekmeli. E, onun sayesinde ısıtarak yavaş yavaş açtık ama zorlanmamızın nedeni Dyson sürülmesi. Normalde burada Dyson değil e, aynanın orijinalinde kendi böyle beyaz bir yapışkanı oluyor. Daha kolay çıkıyor. O yüzden zorladı. Zaten sonradan takılmış bir e, ayna bu. Bunu bu şekilde açtık. Şimdi bu ortayı da boşaltıp e, kartal gözün yuvasını açacağız. Müzik ciudad